ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹಣದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು confidence in you that's very very important ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನಾನು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನನಗೆ ಹತ್ತು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನನಗೆ ಎಂಟು ಕಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ you should know your limitation ಈಗ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ so I should know what are your limitation and given set of limitations you should excel ಅದು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಿ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿಸ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ engineering is a tough subject it is not like easy subject and uh, ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it's a very analytical and tough subject ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂಟು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಯಾರ್ದೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಇರೋದು ಅವಾಗ ಈಗ ಹೆಂಗದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಗಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ I I could understand the difficulties of a woman very well Because of this reason, and that's the reason in real life I could build 14,000 toilets. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು negative point it is a step to become better or a positive point ಅನಿಸಿದೆ every negative I have used as a step to go better and better because I was all alone I set the best thing is I must regularly every day ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದೋರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಸಹ ಹೇಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗಿದ್ದವರು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಏ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ರಮೇಶ್ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಸಿವಿಲ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರೋದು ಅವ್ರೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋತಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಮೇಶ್ ಲೋಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರವರೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದಾಗ ಯಾರು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಾಕಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂತು ಓದ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಈ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ಟಡಿನ ಇರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಎಂದೂ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತ್ರಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ because I knew if I miss one day I, I cannot share this with any, nobody will share with me. I was ready to share. Nobody will share with me anything. So what I should do? I should not depend on anybody. When you don't depend, then you become, you depend on yourself. ದುಃಖನೇ ಆಗಲಿ ಸುಖನೇ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕತ್ರ ಬಿಡು ಕಾಲೇಜು ಅಂತಿದ್ರು ಯಾರೋ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಬಿನ್ ಅದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ B S C mathematics M S C mathematics ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಂದಿ ಮನಿ first B S C mathematics ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಆದರೆ ದುಃಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ದುಃಖ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ I got an opportunity that I should do my homework on that day only ನಾನು ನೆನಪದ ನಾವು ಒಂದು ಚೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆನವ್ರು ಸರ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮುಗಿಸಿರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಂದಿ ಅಂತ ಸರ್ಗೆ ಪಾಪ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ರೂಢಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ತರ್ತೇವ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಇವರು ನನಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ನಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಢಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ಯೂನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ನ ಕಲ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿರಾಕ್ಸು ಸ್ಕ್ಯಾನು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ then you can judge other source ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮಾಡು ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗುಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ನಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು in my case that taught me I should be on my own